असलम दोस्तों मैं शाहिद आपके अपने चैनल एन एच केयर में वेलकम करता हूँ आप लोगों ने शुगर जैसी बीमारी का नाम तो सुना ही होगा जी हाँ आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ शुगर में ताकत पाने का और शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने का आसान तरीका तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि शुगर जैसी बीमारी में हमारे शरीर को कैसे ताकत मिले और इस बीमारी में हम लोग कौन कौन सी खाने वाली चीज़ों का सेवन कर सकते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शुगर में ताकत पाने के लिए आपको हरी सब्जियों का सेवन करना सबसे लाभदायक होता है जैसे पालक मेथी बथुआ ब्रोकली लौकी तरोई करेला जैसी सब्जियां खा सकते हैं इन सब्जियों में कम कैलोरी और ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है हरी सब्जियां हार्ट और आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सब्जियां तो बता दी खाने के लिए लेकिन क्या हम लोग मीठे रसीले फलों का सेवन कर सकते हैं जी हाँ आप लोग नेचुरल फ्रूट जैसे सेब संतरा पपीता कीवी आड़ू और जामुन आदि का सेवन सीमित मात्रा में कर सकते हैं इसमें विटामिन सी से लेकर फाइबर और कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं तय मात्रा में इन फलों के सेवन से शुगर लेवल नियंत्रण में रहता है तो उम्मीद करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी